les actions de trois groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, plus de 30 militaires ukrainiens, deux véhicules, ainsi que des installations d'artillerie automotrice Krab, de production polonaise et Paladin, de production américaine ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Kranolimansky, des frappes d'avions d'attaque, des tirs d'artillerie du groupe de troupes centres ont vaincu des unités ennemies dans les zones des colonies de Chervonopovka, Novskoye et Dibrova de la République populaire de Lugansk, Grigorovka et Terni de la République populaire de Donetsk République. Dans la journée, plus de 80 militaires ukrainiens, quatre blindés de combat, 3 véhicules, ainsi qu'un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Dans la direction de Donetsk, dans la région d'Artmovsk, les détachements d'assaut de Wagner ont capturé trois pâtés de maison. Les unités des forces aéroportées enchaînaient les actions de l'ennemi sur les flancs des détachements d'assaut. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique Des troupes de missiles et des tirs d'artillerie du groupe de troupes sud ont touché les réserves ennemies qui ont tenté de pénétrer Artmovsk depuis les colonies de Chazoviar et Bogdanovka, ainsi que des unités de la 28e brigade mécanisée du force armée ukrainienne dans la zone de la colonie de Konstantinovka de la République populaire de Donetsk. Au cours de la dernière journée, dans cette zone, l'aviation russe a effectué 8 sorties, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe ont effectué 52 missions de tir. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 245 militaires ukrainiens, un char, un véhicule blindé de transport de troupes, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes, huit véhicules. Un obus Imstabé, deux obus ID-20 et trois lanceurs gradés MLRS. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vigledar de la République populaire de Donetsk, Guliepol et Orokov, région de Zaporizhia. Toujours dans la zone de la colonie d'Orokov, dans la région de Zaporozhye, un dépôt de munitions de la 65e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes a été détruit. Dans les zones des colonies de Pavlovka et de Novozelka de la République populaire de Donetsk, les activités de deux groupes ennemis de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Au cours de la journée, jusqu'à 180 militaires ukrainiens, 11 véhicules, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans ces zones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 Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont intercepté deux roquettes du système de lance-roquettes multiplima. En outre, cinq véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Novokranianka, Nogolnoïa, Kremneia, Chervonopovka de la République populaire de Lugansk et Ilenovka de la République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 407 avions, 228 hélicoptères, 3741 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, 8647 chars et autres véhicules blindés de combat, 1082 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4570 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 9483 unités de véhicules militaires spéciaux.